Gente, é o primeiro passeio dos cachorrinhos. Primeiro passeio dos cachorrinhos de moto. Olha, meu cristão. Nós estamos passeando, né, meu filho? Olha, ele está dentro da mochila. Quem está aqui é a Jennifer E eu, né, Jennifer? Eu vou tentar, eu vou tentar andar com eles. Segura, Jenny, celular. Você consegue? Não. Segura aqui embaixo, aqui, ó. Não aqui é embaixo. Não, deixa que eu seguro. Vou tentar filmar, gente. Peraí. Tentar filmar. Aí, minha questão, gente. Estou passeando. De moto. Ei, papai? Estou tá passeando de moto. Ó. Oh. Passar aí não. Passar aí não lá, tá. Vamos, vamos ver.